asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ii salaamaya adduunka meel kastaa ka jirtaan waxaa ee leeyahay inta subax u tahay subax wanaagsan inta haween u tahay haween wanaagsan wax kasta ku tahay oo wanaagsan halka iga daawanaysan waa social media oo ku leeyahay baraha bulshada fadlan hadda ay u cusub tahay hayloobin inaad subscribe saarto sheer dhahdo asxaabtaadu la wadaagto si ay u daawadaan muuqaal kastoo aan soo saaro aad baa umahadsan tahay la joogta la joogtid hee sida wanaagsan ay la soctid waqtida fiican ay siisa aad baa umahadsan tahay waxaa kusoo dhawaataa barnaamijka intaana bilaabin barnaamijka intaana bilaabin koobkeenii cabitaanka ahaa yaa waa cabnaa malayna koobkeeni waa dhammaysanay tartiibaa u cabnay maasha allah <clears throat> marka barnaamijkii maanta maxuu ku saabsan yahay maalinta jimcada maasha allah maxaa ku leeyahay jimco wanaagsan jimco kariim kulla caam oo antum bilkheer jimco wanaagsan mar kale mar kalaba maxaa ku leeyahay jawi wacan reeree wacan maanta waa maalin muhiim ah dadka isku imaanayaan dadka isbooqanayaan maasha allah waxaan jeclahay inaad ugu soo biirtid ka mid naqatid asxaabta ku xiran oo kanaalka hee kor loo qaado oo la gaarsiiyo milyan la gaarsiiyo laba milyan la gaarsiiyo saddex milyan la gaarsiiyo kor loo sii qaado si a kuu soo gudbino barnaamijyo badan iyo hee muuqaalo badan aa u daawatid si hee boorinta ugu baxdid riix lacag la-aan ah waayo lacag ma aha riix subscribe dheh ama suboorta dheh si a kuu soo gudbiyo muuqaal kasto aa soo saaro baryahan woo jiifaa kanaalka kor ma u sii socdo maxaa wacan hee adiga oo saboorta dhehenin adii hee saboorta dhehenin ayaa u wacan saboorta haddii lasoo dhahdid kor ayaa sii aadaynaa marka lagu soo xirnaaw ka mid naqo asxaabta ku xiran kanaalka si a kuu soo gudbino barnaamijyo badan iyo hee hee la qosol badan jawacan kar u qaad si aad barnaamijka u daawadid barnaamijka wuxuu ku xiran yahay kanaalka kor kortada marka haddii aa adiga bilaawdid oo dhahdid waa sabartagaraynaa qofka kale oo kuu soo xirmay sidoo kale way taabaneen marka ha ka xasdin qofka walaalkaada ah waa farta uun ku riix farta hee ku riix ee ku taabo marka lagu soo xirnaawo ka mid naqa dadka ku xiran kanaalka wixii fariin ah wixii ahee fikirkaada ah haddaad salaan wado haddii aan wax kala waddo hee hoos loo reeb si aan kaa qancino kuu soo jawaabno jawaab waafi ah kuu siino aad baana u mahadsan tahay daawashada aad daawanaysid ee sida wanaagsan ay la socotid waxaana ku leeyahay kolonkani kulanka xida inta wada ku kulmi doonno waxaa kaa tadeeyaa sidaas iyo nabadgelyo by by